тамақ даяр болды ғой негізі әйгерім экөөбүз көп жылдан бери жашап мындай бир туугандай эле болуп калдык э бири бирибизди алдабай бири бирибизди мындай мени тамагымды карап кийимдеримди түптөп мындайча айтканда апамдай эле мамиле кылып апамдай эле болуп калдым десем да болот да рахмат бирок рахмат апа деп алдам да <laughs> қойшы не апа дейм бе Апам алып қолымды алып апа деп. апа дей берейін анда ооба отыр анда Апо. ау маған қатын алып беріңізші не эми өзің апа дей бер деп атпайсыңбы а қатын керек ау. Ммм, жакшы өлгөнгө чейин көп көптөн жеп алам да жеп бүт бүткөндөн кийин экөөбүз чогуу алып келебиз каын же же же тамаша тамаша ким ал дагы сен лайк коюп аткан мыркушка могу и а бул неме да бул сенин жакын эле кайнежең болот жанагы айылдагы мен жанагы сакш бөлөм да бул кайнежең ооба кайнежең ушунча арыктап жашнап болуп кеткенби постоянно эле бир нерсе издеп эле басып жүрөсүң койчу эгени мен мен эме чай алып келейинчи ей нұрбек мен саған айтқанын білем. осы қызды алсаң өзің керең өзің жуып қаласың неге мына өзің керең өзің жуып қалдың Ә, түгел бәке Биринчиден, мен өзім білем қайсы қызды алам, қайсы қызды албайм. Экинчиден, мен өзім кирим жуған жоқпын. Бұл аялымдықы. келдіңбі келдім келдім қандай жақсы жақсы жақсы жақсы қандай адам тұрмыш жақсы болады болады айлық дейді айлық алдың ба ооба айлық алдық молодец <gasps> <laughs> телефон алып берші қалып қалып тұр телефон телефон қандай істедің анан жақсы жақсы жақсы істедің бе эме зарплатаң толық ілерді ооба толық іле кемите алып қалбай ілерді жоқ алып қалбай жакшы қылып тұрған да пультты алып берші пультты ұрттың орып аябай теге қиналып атасың да өзің басып барып алғанда да ооба да аябай қиын ақшаны көтеріп келе жатты аябай тозоқ та аябай мен қана алдым көрсетпейсің мен қойып тұр суу алып келдікші біз су ішіп алайыншы жаман сусап кеттім су дейм су алып келе қалшы е қоқаланба үйге кірген алды очкиңд чечіп қойчу мақұл е су алып келші деп атам мен сана бар ал өзің ойлайчы эмне эй әйгерім Нурбек. нурбек бери келесиңби айта берчи Э, бир келсең деми. мен эмне болду эй могу эки бомжту карасаң Э. байкуштар кечэ күнү билесиңби өзүм ойлоп жасаган тамакты сен жей койбодуң беле ооба анан ип боорум ооруганда тетиги эки болмуш берип койгом да байкуштар бүгүн дагы келип алышыптыр карабайсыңбы тамақ берші деп пе оқшайды деді оқшайды жаққан алар мага келишиптир жана менден сурап атып кечээ күнү бизге тамак берген келиндин күйөөсү сиз болосузбу деди ооба десем могу китепти таштап кетиптир эмне деген китеп экен кантип даамдуу тамак жасалса болот деген китеп аңғари келші уағалейкум ассалам қандайсың жақсымын жақсымын тұрғаннан ерге отырдым жалаң құрақ речка осы ле қашан келген бұл жаңа машина алған жаңағы машинада жанагы ниссан тойота деген машинада ниссан тойота деген ушулбу ба ушуда чак деген машина экен а жана отуз төртүнчү кузов же отуз бир э буларды айырмай эмне и эмне беттериңиз мояктарыңыз шишип кичине кызарып тытылып калган урусам аке э э эмне болду э нурбек сен аялың бар а үйлөнгөнсүң бала чакаң бар туурабы сен деле үй бүлөлүүсүң ооба анан эмне анан мага бойдоктордун суроосун берип атасың түшүндүм түшүнүктүү руслан түшүндүм а неме көп жыл болуп калды э жеңем менен жашаганыңызга канча жыл болуп калды өзү общий канча болуп калды жеңең менен жашаганыма жеңеңдин айтуусу боюнча бир он жыл эле болду да мага қырық жылдай сезіліп кетті Өтіп кетесің руслан аке қаяқтан келатасың е қоқыс жақтан келе жатқам өйде жақтан қоқыстікында бозоқ бар ба екен сүзіп тұрмын бар болуш керек сен жүрші барып ол ішіп келелші